Taalamu tafiti ambazo zimefanyika na Dr. Feldman pamoja na Dr. Sebastian zimeonyesha ya kwamba kuna faida kubwa za kufanya yafuatayo. Kitu cha kwanza, watu wakiwa wanaoga maji wasioge maji ya moto au wasioge maji ya baridi, vyote vina faida, ila maji yanatakiwa yawe ya katikati hapo ya vuguvugu. Kwa hiyo yasiwe ya moto, yasiwe ya baridi, kusudi uweze kupata faida zote. Hizo faida ni zipi? Labda bado nizielezee kidogo hapo. Maji ya baridi yanasaidia damu kuweza kukimbia na kupeleka virutubisho sehemu lakini maji ya moto yanasaidia mishipa ya damu kuweza kufunguka na kutanuka. Ikitanuka inabeba damu nyingi, lakini itakuwa haitembei kwenda kwa kasi. Kwa hivyo alikuwa na shauri, kama una uwezo wa kuwa na bomba ambalo linaweza kutoa maji ya baridi na ya moto yote, unaoga kwa dakika moja nzima maji ya baridi baridi kabisa, alafu dakika inayofuata unapandishwa na kuchukua maji ya moto, unachanganya hivyo kwa mizunguko angalau mitano. Kwa kufanya hivyo, inasaidia ngozi yako kwanza, ile baridi inafanya ngozi ijifunge na damu iweze kukimbia, lakini hapo hapo unapoweka maji ya moto moto, mishipa ya damu inafunguka. Kwa mishipa ya damu iliyokuwa imefunguka ikiwa na damu nyingi, inapowekewa maji ya baridi itajikaza na kusukuma ile damu nyingi iende kwa haraka kufikia sehemu ambayo unaitaka. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni cha kusaidiana. Kwa hiyo maji ya baridi yanasaidia mwiko kazi, wakati maji ya moto yanasaidia damu iende kwa wingi. Kwa hivyo hapo hapo, kwa kufanya hivyo, kuoga maji ambayo sio ya moto sana na sio ya baridi sana, utafanya ngozi yako iwe na afya. Hayatakuwa ya moto sana kuweza kutoa ile ile tabaka la, la fat tunaita sebum, tabaka kubwa la, la, la mafuta ambayo lipo kwenye juu ya ngozi litatoka kwa sababu yatakuwa maji sio ya moto sana, lakini wakati huo huo vinyweleo vitaachwa vikiwa vime, vimefunguliwa kuweza kutoa uchafu. Hiyo ni faida, lakini hapo hapo tena, kwa sababu sio ya baridi sana, sio ya moto sana, maji haya yatafanya ngozi ibaki vizuri, haitaunguzwa, hautaunguza zile mast cells kama nilivyozisema mara ya kwanza, wala haitasababisha ule muwasho ambao unatokea. Kwa hivyo ni vizuri kuoga maji ambayo sio ya moto, sio ya baridi, kama ambavyo tunawafanyisha tunawaogesha watoto wetu, mm-hmm. tunaogesha maji ambayo sio ya moto moto, sio ya baridi, inakuwa hapo hapo katikati. Kwa kikubwa, zingatia mazingira uliopo, zingatia hali yako ya kiafya, na mwisho wa siku usafi ni kitu kizuri. Tuoge, tusiwakere watu na tusijikere sisi wenyewe kusababisha magonjwa. Na mpaka siku nyingine tutakapokuja kuletea kipindi kingine, mimi ni kuage, naitwa Dr. Aibu Msalilwa au Daktari Kiganjani. Niko hapa always na anatoria Gabriel katika chaneli yetu ya Daktari Kiganjani. Usisahau kabisa kuweza kutufuata kwenye mitandao yetu ya kijamii ambapo YouTube unakaribishwa kwenda kusubscribe, kulike, comment pamoja na kushare video zetu kwa jina la Daktari Kiganjani. Lakini kwenye mitandao mingine usiache kutufuata ambayo ni Facebook daktari underscore kiganjani, Instagram daktari underscore kiganjani na channel yetu mpya ya TikTok ambayo pia inaitwa daktari underscore kiganjani. Tunasema daktari kiganjani, elimu ya afya kiganjani mwako. Asanteni sana.